I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Allora ragazzi, se vi posso dare un consiglio, per quanto riguarda il discorso eh, soldi, qui sapete che non c'è l'euro, perciò non vi consiglio assolutamente di prelevare gli ATM che si trovano in giro per Budapest perché il tasso di cambio è veramente molto alto si parla di 8 euro perciò a meno che non trovate la banca vostra anche qui quindi BNL, Unicredit e così via dicendo allora il tasso è molto basso se no altrimenti portatevi da casa se riuscite a cambiare direttamente da una banca della vostra città Jake, dopo aver mangiato piatti tipici ungheresi, <laughs> siamo andati dal greco, che non vai dal greco in Ungheria. Però il pesce era di qui. Però il pesce era di qui, famoso mare ungherese. Sono le tre, eh, è ora delle terme. È ora delle terme. Eh.